शून्यावरी वरी है तयावरी तया वरी पुण्य पाहे दयावरी शून्य है शून्यावरी शून्य पाहे दयावरी शून्य है प्रथम शून्य रक्तवर्ण प्रथम शून्य रक्तवर्ण त्याचे नाव अधशून्य शून्य ऊर्ध्व शून्य श्वेतवर्ण ऊर्ध्व शून्य श्वेतवर्ण मध्यशून्यशां वर्ण मध्यशून्यशां वर्ण महाशून्यवर्ण नील क्यातस्वरूप केवल त्यातस्वरूप केवल श्रवणी विस्मयली जनी अनुहातघण्टाश्रवणी विस्मयली जनी रामकृष्ण हरि गो रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण रामकृष्ण शून्या वरि शून्य पाहे दया वरि शून्या है शून्या वरि शून्य पाहे गया वरि शून्या है प्रथम शून्य रक्तवर्ण प्रथम शून्य रक्तवर्ण त्याचे नाव ऊर्ध्व ऊर्ध्वशून्य श्वेतवर्ण ऊर्ध्व शून्य श्वेतवर्ण मध्य श्याम वर्ण मध्यशून्यशां वर्ण महाशून्यवर्ण नील त्यातस्वरूप केवल त्यातस्वरूप केवल श्रवणी विस्मयली जनी अनुहातघण्टाश्रवणी विस्मयली राम रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि रामकृष्ण हरि हरि हरि हरि रामकृष्ण हरि शून्यावरी शून्य पाहे दयावरी शून्य आहे